التعديل اللي طرأ على قانون المطبوعات والنشر في 2012 عندما أدخلت المطبوعة الإلكترونية والإعلام الإلكتروني في قانون المطبوعات والنشر آنذاك ساوى ما بين المطبوعة الورقية والمطبوعة الإلكترونية فعملية المساواة ما بين المطبوعة الإلكترونية والمطبوعة الورقية حكما يرتب نفس الشروط المطبق الشروط المترتبة على المطبوعة الورقية يرتبها على على المطبوعة الإلكترونية عندما اشترط المشرع أو اشترطت التعليمات الخاصة بالمواقع الإلكترونية وجود رئيس تحرير هي استندت لمادة قانونية وأردت بالقانون أصلاً كنا مسجلين في السابق اصلا احنا بدون يعني ما يكون اي قانون مسجلين في دائره مراقبه الصراع والتجاره كشركه فاحنا بالعكس احنا يعني احنا منظمين انفسنا بانفسنا في ناس بالمهنه يعني بيعملوا في مجال العمل الالكتروني ما لهم علاقه بالصحافه يعني فجاه فتحوا موقع الكتروني وكذا هلا بحق لهم انهم يعني هذا فضاء مفتوح قد لا يكون هنالك يعني الظروف الماديه ما بتسمحش انه مثلا يجيب آه، رئيس تحرير وهو ليس عضو بنقاط الصحفيين لذلك هو يعني يعني في مواقع مآلها الى الاغلاق كل المواقع الالكترونيه اجمعت على انها لازم تنظم لكن في اطار حقيقي للتنظيم مش في اطار يعني مفروض من الدوله دون يعني ادنى الحوار على القانون دون عندنا يعني صلاحيات للمواقع الالكترونيه حتى يعني تجد اليه مستقله لتنظيم ذاتها عبر حوارات يعني آه، مع الحكومه وهذه يعني مشكله كبيره هلا آه، بعد انتهاء المهلة راح يتم يعني حجب المواقع الغير مرخصة وغير مسجلة بقرار من مدير دائرة المطبوعات والنشر اللي هو راح مددوا المهلة لثلاث آه، كانون آه، ثاني وبالتالي راح بعدها تبلش يعني مرحلة جديدة من الإجراءات بحق للمواقع اللي ما التزمت بقرار التسجيل أو الترخيص أنها تعترض أمام المحاكم على قرار آه، دائرة المطبوعات والنشر في حال يعني تم إغلاق المواقع طبعا عندنا أعداد كبيرة من المواقع الإلكترونية التي لم تسجل ولم ترخص يعني لم تسجل ابتداء مما حدث بدائرة المطبوعات والنشر عندما أقر القانون واكتسب الدرجة القطعية باقترانه بالإرادة الملكية أن آه، يخاطب المواقع الإلكترونية بكتب رسمية أما بالنسبة للمواقع الأخرى التي ليس لها عناوين لدينا فاشترط المشرع ونص القانون على أن يتم النشر في صحيفتين يوميتين تذكيرهم بموضوع حتمية الحصول على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر احنا في عمان نت للان ما وصلنا شيء خطي او مباشر من دائره المطبوعات والنشر واكتفت باعلان في الصحف بعتقد يعني كان اولى فيها انه المواقع الالكترونيه اللي اصبحت يعني في اطار مؤسسه قائمه ومعروفه المكان والهويه انه تخاطبها بصيغه افضل انا والله ما ما اطلعت على اي كتاب رسمي وصلنا من اخوان في مطبوعات والنشر بس انا قرات تصريح للاستاذ فايز شوارك رئيس المطبوعات مدير عام المطبوعات والنشر بتحدث عن انه هو اعلنه في الصحف اليوميه، انا والله ما رحت ترخصت لحد الان يعني ولا شفت شو القصه بس حسب ما حسب يعني ما تحدثنا يعني عدد من الزملاء اللي رخصوا هنالك يعني شروط صعبه يعني لا لا لا ما بتاخذ يعني ما بتو... اذا استكملت الاوراق خلال خمس دقائق يحصل يحصل الموقع الالكتروني على الترخيص ومجانا معفى من الرسوم على مدير المطبوعات وانه حجب الخدمه عن المواقع الالكترونيه الغير مرخصه بعد نفاذ المده القانونيه الان ما عاد في مجال القانون اصبح مقر ومكتسب الدرجه القطعيه في, في مراحل الدستوريه اكتملت كامل